扫踢空击到底要不要转一圈？看转一圈，嘣过来，或者不转，嘣可能落在这儿，或者嘣落在这儿，这种感觉啊，这个在网上有很多朋友都有争论啊。首先，我先分析一下，说录这视频，这视频给谁看的？我相信他一定是给新手看的，而且是给这种不会转一圈的新手，他在找自己台阶下，说，哎，那空击他不用转一圈。 那这样我是不是就可以不学了呢？所以这个视频我们讨论的是新手到底要不要转一圈，老手他不会讨论的。我会转一圈，也会不转一圈，我爱转不转，对吧？他会看这个视频他不会看。所以说呢，一定要转一圈。为什么？因为如果你会转一圈，你有转一圈的能力的话，当然你也可以不转一圈。但是你有不转一圈的能力的话，你不一定会转一圈。这个话很绕啊。我们训练为了什么？在刚开始的时候，很多人不打比赛，不打实战，他要挑战心肺功能，他要挑战很多在训练中的这种开心，包括呼吸。 急促一些的感觉，包括格斗是一个艺术，空击蹦转一圈，这很漂亮的，对吗？对，蹦，而且这是一个非常牛逼的协调性，对吗？转一圈蹦，你才会转身后旋，对不对？你才会这些东西，包括踢蹦转身拳，我才会有可能会这个技术，对吧？所以你肯定是要会这个技术的。所以我们练格斗空击，它是一个热身的环节，我们尽可能要想办法消耗自己，消耗自己，通过转圈的感觉，让爱好者体验到那种空中翱翔的感觉，对吧？蹦，这种翱翔的感觉。 所以，空气它是个艺术，它不只是我们在一个实战中讨论，我们踢空人到底要不要转一圈。